abdülhassabi از خوشگاه با باب هست خوشگاهی اینا برای ایلی برای ایلی اون هر گون بر گو از دنگ چمون برای ما خواستنه زانی ام بون ام پیاب چون حد خوشگاه دست هم چون ام دیدی آن بون دیدی خدا آن بون نزو یکی گو هوا ها ها والی ها والی ها والی شعب قاضی شعب قاضی الشعب قدرته من اللي ما قدرت انبشه من اللي ما قدرت بس قاضي بابي ممكن قول صوفي جواز مستقبل بحر هادية قليلة بقيت مش كنت انا بقول بابا لا مدريد عندهم ظني قول ده من هنا الي ومن هنا الي قول دنيا تلونجا ابراهيم خاطرنا از هواجو ابراهيم خواهر اول شو الي او شو ده هواجو ابراهيم خواهر شو امشي شنو الي تشرب وشنو بكانك بعثا يبكى اذا خلت شبه امبرن برن بلدیو هم برن یکی بر از باز کرد یالش هم بره اله ایران ها اه یالش امبرن. بره هم چرا که دکتر بو بینجی مر بینجی هست بینجی قیس بینجی بک همون دلی دوما همون مری مری تر تن خلاص بود ده پانزده هم خلاص بود اوچاق هات مقدرش ونه تشتره دلاله هات ام روی ام روی جوام در کلین گرد ام کل من جون تو تازه نداره نبا. داره کلی ندست ام رانی چو. ام چو کت نه به من کل که بود. دیوام ام سه خوش براق بود. دیوام ام کل نه که سر گودای گونه و بر سریم نبینه گو که داری تو که بر دی که بود. داره اصلا تر اکوژینی بمب آورد. بمب آورد چو. داره دچیل بود. دیوام بمب را به هر bu çabuk ne kulini. از هاتون پیکام برین داره خوب دیگه که گمر کسی که بیشتر کم پیکام کسی خود تا بس که بسیار پیکام چوکا ها کرد او هستی ها در کس اما جا در کس جا که ها کرد هستی که در بزمار در رساندر چی؟ ها چی ها بسر دیگه دخستن بسر مرلا دخستن دوش گاران اتحاد بسر بزمار دوار ای بابا خانم چرا گفتم ای بابا خانم ای شرط که برای ما ما بو برای ما خواه اوستا شر ما بو گوتو بو زینه با قیزا پامرا گوتو تماتک رب آی هر دوره مثلا زینب امروی تماتک رب آی هر دوره بو بری شر بری ما که بسکلی دخسته بو يعني وي إبراهيم آغا خلاص كرو جنا آه. رابعة رابعة قزا محمود باجي قزا محمود باجي بو جنا كيبو جنا إبراهيم اخو جنا إبراهيم آه، اخو كنت بلا الرابعة ولا هو لما إجا قزا أحمد آغا فلن قولي هبدت وما تقولي هذا شو إبراهيم اخو خلاص كرو بشترا تشبو تشاها تسريوي ولا رابعة إجا ابراهيم اخو قريب دخل بابو از انجهات من تصمیم رفومی بود ربیعه جیبواره بود؟ ربیعه زیتو زیتو بکنم رحیم آقا جامن هیلا جامن نوی دیاته چی بود؟ حاجر نوی هویا دیاته؟ هویا دیاته هیلا جام آه اون تب هات نور؟ تب هات نبازده ام هات نورا حکومت ام هات دان بابا را بشم دان خویی نه دان خالم خالم مختار بود حجی برایم ام دان نبیم نه که من دو مرسکنه rummet jag am hazak. Bizdag bu tu hat bu am Am با شان ما را قلکم آنین ام تصمیل ما را فیرو فروکه ام تصمیل ما را فیرو فروکه ام من رو جاما جام گو آهان نابه گو گچه گوش مرا بز بکره گو بریزر بود زیتو بکو برای ما خواه بکو برای ما خواه جرا برای ما خواه ام گل هو دانزده نفوس خواهم چود مرا کنه کری آنی ام کنه بکو پری نهبوده پری بابا کنه ام کنه بکو بابا جان بشم والله نظام مهد مهد دو من چه از تا کرد از تا کرد از هات از هات از کرد بلی قد مفهون هبون دار آنی بل کنه ما خاله خال ملی خسته گفت ما جاگازی هد که قضی که گوه کوچی خبر دارم مرا خبر دستا خبر دارم نظام بود اولا رومی هردان بر بین نستنبول دنجی؟ نه بله. ام استنبول هفته که پانزه روما اما استنبول اما شان کار خالته عیبانی ای عیب نه باب ناز بابش عیب نبود گو با کپت تن هیچی گتری گو کپت مینه گو اقربای منه گو کپت مینه گو رب من ناموس منه گو بزن از بر ندوی ندوی امرا استعمال ما ام شب تن ایلا خال کسی بود داری آن تلی و دلار ترین چون اون بچی چون ترین ترین ترین تسو یک بود ترین ترین Bele. ترند Çava bu? ام سه خوش براب بله. دیومن زنا برای ما خواه کرکی زد بکا برای ما خواه کرکی زد دانی والله والله دگر حکومت بتنه ام برم بود دره پیا کره ام بود دره پیا کره حکومت پیشا گند دامه دا اینجا حکومت به معاش نداره دا گو کلپتو به این پاشایی پاشای بابا را بشم نوی گند چی بو؟ ابوغلی ابوغلی Güzel ki yukarı Şam'la aşağı Şam diyor. He? Yukarı Şam'la aşağı Şam. نه no. gün hükümet آفتابی صد جامعه بیه لی لوجما گرتم خسنی از که دوار بعد مثلا مال شوم یا ها یادم دا یادم تنکه حوله تنکه زیتون تنکه چه بیجی آنی یادم آنی دیام گازی زیتون بکا برای مخاکر جرا گو قضی که والا کسکه کسکه راست کشتی نسر مجی کرش مر آنی نه لکو کنه گو نمه خوش که ها جگو اونا زیتون راست Ledütülünk da. O zaman eve derim tüne bozdure. O babana bozdurem bozdure ma. Diyor mu bu, hevya diyor mu bu, bu ka bey ma bu, şura bey ma bu. Ama derim o, çendeki ma, Kemal Paşa, Atatürk hat. Evet. Atatürk hat, Şemseddin'e ki amihe bu. Bu suyu Atatürk Atatürk'te bu köşe hatiye. از اون بیدا عبدالعزیز زیتو هم بود میگو همه از تو اشتاک نویسی از آن میگه که دانه دست من زایده گوبری اسکر هیجان به مهنه به هرد نه لفره تو بیدم ولی دانه دست من آتا که باچه خالی چر را خواستم به پرنه حتم باچه همچون همچون هم نگره هرد هرد هرد هرد هرد به آزمیش نکرد هم سلام داده هم گو براور من اشتاد دادش مگو الله اشکانه بزی قرطار الله اشکانه بزی قرطار اولا چون ما دو و ما سه نه ما امر عفو در کرد ام خلاص ام بشتی عفو در کرد خیلی آقازو که ام هات بیش ما خیلی مالم خرق عردیشه بود جا جرا برای ما خواه خرق عردیشه بود اوزا هات نه حلک هات نه گنده اونا مالی خود میری میریم علی بود جایی حمله بیه جا Xaçana həmlə vermə. Belirə şey səfərbərlikçi, din, din qazanç gecə. Bəs hökumət eləyəcəksə, قلت يا براس وعد از الرجل طلع كبيرم از النبي كله خدينا دينو دين محمد قزنش كذا نبي دون دينو جنبي دينو بو يعني نبي ظلمته اه, آه. دينو jî ji geliye zîla reviya bûn. رابیه به حبس زبونه Erê. بعد حکومت به برات کرد هات نبودری Hatine wir û Eh. û li wirman Eh, û zevcîn. hevnas kir Eh, û eh. zewcîn. İca di- dema behsa zîlan deresî dikirin çi زیلان digotin. برسی ایجا زیلان برسی گرتی هبون پنجی شش هر جس گرتی هبون از زایدا بکار کجا برای مخام توی چاشی همه هم اول جامعه خاندریش کرنه به جهال بود حکومت عالی بود اون بهشون جامعه جا والا خود جام هم ضرورت بود جامعه جا گازی آنه کر خالت یه مکچه کر زوانا واقعا بهشون میگه ها تو به حمام تمیز که سر تو حبس دکتون حبس بود. اصولش خلا مزم حمالی کرن ایچ کرن عمل کرد خلا حرک آه زلان برسی همه زلان برسی اوان جی بحثا اما خود کرن جوارا دوره دوگوتن چه؟ دوگم ها زبینه ها از کرم گرتنه ها هم کشتنه ها هم دانه، لی زف زف ای ایوال روزونش خورا خبر دادن ها مها پیله ها مها پیله مها روی مها مها ها بچی بس ها بچی بود که تالاب کردن نه، گفتم گلی زیرا شو بو گلی زیلا و ساد بود گلی زیلا چه بود ایجا خاله من میرم هات مبرا چون خود تواعیانه، ها بروژه کیه بروژه جایشی نبود مزید معرک هم معرک ها خوشه خوشه. حال را به آبی جمع اخسه میری جا جا مگو بایی دین و مالا مالا شد تو گو اونا گوشت جنده کن مزید دخون دین آبی گو دین آبی حتی آب خواه جا که هشت شد یعنی مر لشه انسان دخوار دخواره داد نه آبی داد نه جم آب دخواره جا که شد از چون از پککی چون کاره مبره 15 زن من پککه داما از هاتم کنم جا گفت بایی آبرا زینب حاجی آبرا زینب حاجی هم نگو لهش کتی میکن از رابو میکن جا خواب کرد از هاتو بله. به جا حاکم سالجی به اردجی رابون کنم چه گال حاکم سالجی هیه جا ایسر سرخمون گو نیستانی اگر میشون گو از کانونجو میشون ترکی بیشون نه نه ترکی آره، ترکی ترکی بیشون نگو بر نگر میشون Ben daha gitmişim 15 gün paketin içinde konmuşum. Hadi. Aa. Bu sana iyilik yaptılar mı? Dedim he. Ne kadar nefesi var? Dedim valla 900 var. Ne yiyorlar? Dedim bir sürü koyunları var. Silah? Dedim silah çoktur. Ne yapıyorlar? Top oynuyorlar. Dedim bir koyun kesiyorlar, yiyorlar, kalkıp oynuyorlar. Ne yapalım? Ve haberde haberde bu peki niye senin dilin var niye okuyacakların yoktur. Bu anamın gözü kör olsun. Bu ana bizi okutmadı. Biz burada büyümedik Anadolu'ya gittik. Anam bizi okutmadı beni. Dilkur hini Türkiye bu. Budri. La Budri hini. Çünkü mektebe yana ne Budri yada. Gündi ve tep Türk. Ne iştin doy işte iştin doy ne iştin. Dukuşla bir rabinin yere hop kırın yere hop kırın. ایدر تو بخشوز دو هکه که تو بیشون تو ایدر باش بو هم ایدر باش بو والا اپو باش خواهد که بر کنم جا کنم جا جا اپو گرد کره حمسه اجاج گرم خدا نسن اجاج جانی گرم اپو خرابه آنه ها جدی جا دوست دولت نهیلم از نهیلم دولت برا عفیه بزن برا برا برا از برا بگل کتی برا از عفیه قزنس که انجی عفیه قزنس که چمم تکم نبعردان بعبده ها بابه ام كلماش نه بابي ما كلماش جو ما كلماش برا ما كلماش إلا لا مشفر برا برا بكا برا زي بزني برا که برا جان جدار يخبرني برا خلصك برا ناموس ليه كلماش جهبه برا قزنشك برا دركب برا ناخذ دركب برا نكبنا برا عربي برا نكبنا برا نشرب في سلكه امشي بنا مربي الصوت امشي دكبنا ميداني لبابي راسته Gel millet. Gel pezvam. Namus güve hebe, şeref güve hebe. Böbünle yek, böbünle yek. Ho halos kır. Ha, halos kır. Böyle bakın. Böyle uyak bana kurmanca, kurmanca. Bana kurmanca hücü zekemle meydanı. Hücü zekemle meydanı. Valla babu, yo hoca sarıma. İbrahim Paşa, Eyüp Paşa, Ahmet Paşa. Sarıma her ne hacı emdüksinin. Bırak hasır, hazır eri, yakır, nektar, nektar, nektar, nektar kazan çıkar.